哈，大家，我是布鲁克，好久不见。嗯，之所以会拍这段影片，是因为，嗯，不知道你们是不是还适应你们的国中生活呢？所以在这里，老师要来跟你们分享一些我们对于，呃，国中时的一些看法。 原本是要分享老师在国中时的一些烦恼的，但是因为老师在国中时就只是一个书呆子，就只懂得念书，所以，嗯，我想我的烦恼应该也不会有什么特别的，很有可能跟其他老师分享的有所重叠。那老师就不在这里进行赘述了。那老师改分享，呃，两件在在国中时期除了读书外，还需要特别注意的事情。第一个是朋友。 朋友可以陪着你们一起读书，陪着你们一起玩耍，但好的朋友是懂得在对的时间做对的事情，该认真的时候就认真，该放松的时候就放松。交到好的朋友，对你往后的人生的各个阶段都会很有帮助。那第二个是情绪，呃，身上的国中就代表着你们有所成长，已经迈入了人生的下一个阶段。 但成长并不代表着就只是学会忍耐，不再哭泣。当你们觉得难过的时候，觉得疲倦的时候，要懂得找人去分享你们心中的烦恼，去找找人寻求帮助。我相信，只要你们愿意找老师，老师们都愿意听听你们说。真正的成长，并不是只是学会忍耐，真正的成长，而是是是懂得去面对自己的情绪，在适当的时间。 去宣泄自己心中的烦闷。那以上就是老师想要分享的两件事情。那希望你们都可以，呃，牢牢记住。那也希望这些都对你们有所帮助。那我们期待我们下次见喽，拜拜。